¡Ay, verga! ¡Una eh, me voy a mimir otra vez. <laughs> la mía. ¿Mm? <laughs> time. <laughs> o de What's 9 plus 10? 9 más 10. You stupid. 21. 21 <laughs> aquí. ¡Wow! Passarinha tá e Ah, guys. Oh. <laughs> ah, não. se pasa. no te para te cuenta. Uno, dos, tres, Onde não radia fora? que cara? Hum. É? 何しやがるんだああどうしてくれるんだかなかキ m ファミリー l ルシオン s i 400万リラのスーツだぞわまたねだバー敵だなてめえ敵か敵かかすげえ Ah, la música es. ¡Elegante! ¡Very Lloyd told me how much you love peanuts, so I got you a little surprise. Mani? o matou a Snoopy. não, não é contra. Nossa, você morreu. <laughs> <laughs> como que... ah, buenísimo.